Pues nada, después de <laughs> por lo menos un par de años que no hacíamos ninguna entrevista, lo de una cerveza con, hoy eh, vamos a hacer una entrevista a Miquel, pero a Miquel Chinonés, se lo conoceréis, de el Dolsaina Dobrin Pass, y eh, como nos hemos juntado dos de la terreta, hoy vamos a hacer la entrevista en valenciano. Luego ya meteré por ahí subtítulos y ya para que no lo entienda. Y nada, bueno, eh, en primer yo, de de tornarte a después de dos años por ahí que fea que no ens habían visto. per lo no? Dos anys per ahir? Sí, farà dos anys, jo crec. Farà dos anys. I res, ja que, ja que estem així en la illeta esta de puta mare, eh, bon moment per pa, pa començar a fer una entrevista. I res, no sé, per començar un poquet, jo què sé, contar un poc... Eh, ja que estem, eh, es, les entrevistes estes són de viatges, eh, saber un poc, eh, no sé, la teva part viatgera, com començar a, a viatjar, i eh, això, si va ser per part teua, per part del grup, o com va ser eh, els inicis, com si diguem. Bueno, bàsicament el, els viatges, eh, la gran quantitat de viatges que he fet ha sigut amb el grup, he tingut la sort de, de poder viatjar ahir. Eh? De poder viatjar i treballar al mateix temps. I la veritat és que, bueno, experiències molt enriquidores, no? Des de, els 21 anys, que va ser la primera vegada que vam muntar un avió, jo no havia pujat mai a un avió, a més 20, vaig pujar amb el grup la primera vegada, hem pogut visitar pues, des de jo, pràcticament tota Europa fins al nord d'Àfrica, Japó un parell de vegades, hem estat a Latinoamèrica també tres o quatre vegades, hem pogut anar a Amèrica del Nord, i això la veritat és que va ser un poc un coquet... Els inicis, com si digueren, de, de, de bueno, estar en el grup i anar començant a viatjar. Sí, correcte, va ser un poc quan vam descobrir un poc de món, no? Clar. Del món que no era el nostre, no? I bé, i això sempre ens ha, ens ha servit un poc per a, per obrir un poc la, la ment, no? És, en moltes... Suposa que d'aquests viatges hi serien eh, cançons i històries, me comentaves. Sí, de... sí, sí, moltes experiències i moltes anècdotes i moltes històries i coneixíem moltes, moltes cultures i moltes músiques que, que evidentment, després ens influenciaven, no? Clar. Com per exemple, no, me comentaves d'Índia o no sé què, després bueno, d'un viatge per Índia, clar, cinta... Això ja va ser un viatge solitari meu, Personal, no? no? Personal, clar. Al començar en el grup a viatjar un poc, pues ja li pilles el coquet, no? I, i, però mai havia viatjat soles, no? Pensa que en el grup Clar. viatges amb, amb molta gent, és un estil... Sou un cabàs, macho. Eh? Sí, érem, jo no sé si viatja... havíem arribat a viatjar 15 persones. 15 no? persones, madre Imagina't 15 valencians, eh, jo què sé, Nova York, o 15 valencians en Venezuela o en Cuba. O en, o I tornant en... a lo, de, a lo doncs, de Índia, entonces, en Índia decidixes eh, pegar a fugir tu sol eh, a fer un viatge d'estos? Sí, eh, va ser quan complia 30 anys, venia un break del grup, quasi un any de parada, d'aturada, i vaig decidir, va, pues, faig un viatge iniciàtic, no? vamos a, a encontrarnos con a uno mismo. mismos. això. Bon, bon país per pa, pa començar un viatge d'aixòs iniciàtics. Clar, pensa que, que jo havia viatjat a llocs, el més heavy que havia fet havia sigut el nord d'Àfrica, però però, clar. clar, sempre en el grup, que sí. pareix que però després quan ja t'agarres i te'n vas tu soles, ja suposo que descobriries ahí, eh, no, un altre tipus de viatge, ni millor ni pitjor, simplement... Home, si més no... Menos burrera, segur, sí, perquè d'anar tota la colla, anar, anar un poc més... De menos burrera, però d'un impacte impressionant. La veritat és que la, el dia que vaig xafar Delhi a les 4 del matí vaig eixir de l'aeroport, vaig pensar, tu no estàs bé, no estàs bé, perquè anava jo sol, no coneixia res de la Índia, va ser un impacte impressionant i de fet em vaig tirar tres dies, s'ha de dir, s'ha de reconèixer, em vaig tirar tres dies tancat en l'habitació de l'hotel, connectat a un mini ordenador que portava, que després es va trencar, connectat al Facebook, parlant amb la gent, un poc buscant connexions allà perquè no m'atrevia. Te, te notaves ahí desenganxat totalment de tota la... No m'atrevia a eixir al carrer, era, una, era un impacte massa heavy per a mi, era no, ah, Àsia bueno, en, en estado puro. No? Després se suposa que ja te vas acostumant un poquet i ja... Sí, després va anar fluir, vas coneguent gent, la gent et va descobrint els camins, que és una cosa molt important que jo crec que he après quan vas viatjant, no? que la gent a vegades la guia et diu unes coses, no?, Clar, per la te, gent. Te marca unes rutes que pots seguir o el que sigui, però després ja, el boca-oreja este de parlar en un, parlar en l'altre, te va dient. Correcte. Bueno, un break que, eh, que tenim que veure un trago, això. Fa una calor així que te cagues. Mm. Bueno, i tornant un poc a lo del tema de viatges de grups, de quan anaves en el grup, eh, algun país en especial que, que trobareu viatjant en la penya que digués, hòstia, això... No sé, alguna sorpresa que s'enduguero, perquè se, Vale que tindràs que estar ahí fent el concert, coneguent a la penya d'allí, tot el rotllo, però sempre n'hi haurà països que diràs hòstia, tu, el concert que farem en aquell país, després ens pegarem una volteta i això va ser impressionant. La veritat és que a nivell... sempre n'hi ha sorpreses, no? A nivell països que hem viatjat molt, Alemanya ens, sempre ens ha sorprès molt, Berlín en concret ha sigut una, com una tercera ciutat per a nosaltres, com una segona eh, per, perquè hem viatjat molt. Croàcia ens va sorprendre moltíssim, ens va sorprendre moltíssim la reacció de la gent, ens va sorprendre moltíssim conèixer Zagreb i conèixer endinsar-nos un poc en, eh, en Bòsnia, en, eh, en, els Balcans, conèixer un poc les històries de la guerra dels Balcans, conèixer a la gent, conèixer la música d'allà, conèixer algun grup com, per exemple, ara un grup com Dubiosa Collective, que ara estan pegant prou a l'estat espanyol, i, bueno, va ser, la veritat va ser molt impactant i, i molt canyero. Cuba a nivell musical ens va... Bueno, no ens va sorprendre perquè ja sabíem... Perquè ja coneixeríeu, ja. Ja sabíem on anàvem, però la veritat és que va ser molt canyero, no?, poder compartir... Venezuela, pels amics Vene... de, de Maruenda i companyia. Doncs pues Venezuela va ser una experiència també molt xula, la veritat. Vam conèixer a, a gent jove molt compromesa amb, amb els canvis que estava vivint el país i que sorprèn sorpressivament per a nosaltres, sorprenentment per a nosaltres, coneixien molt la nostra música, però no només la nostra música, sinó la d'altres ah, grups valencians, no? De repente arriba un tío en mitad del concert i te diu bueno, el último de la cosa me ha gustado más que el vuestro último, ¿no? I, i dius, me caso en de nada. de puta este. O Mèxic, no? Que arribes a Mèxic i de repente la gent tenia samarretes del grup i tot, i... Ja, que, que no t'has passat fronteres, no? Sí, no, però... És, això ja, però que és una sorpresa bona, de dir, hòstia, me pensava jo que... Ens ha sorprès a nivell musical molt això, però també Bueno, a nivel, a nivel eh, de países, no? Ecuador, pues yo vais tener eh, la oportunidad de hacer tres o cuatro días de ruta, eh, visitar el llac de Quilotoa, no? que es un volcán ple de agua, visitar el baño no? visitar Tena, el Puyo, que, quieren un poco dins del Amazones, y la verdad es que era impresionante, un país tan xicotet i tanta, diversidad tanta diversidad de, de terres de d'ambient. No? Pega un trago, tío, que yo tengo una sed. Ah, sí. Ah, és que sí, fem un break. Ja aprofita el, el trago. Bueno, i així estem en l'escol, saps? Que <laughs> a mi m'agrada més que la Casper, jo no sé tu, Bé, però... Està semblant. Semblant, ja, però és que la Casper, tio, <laughs> està Si està gelat, si està fresqueta, m'agrada igual. Bueno, viatjant per països d'estos en el grup, o tu a soles, algun instrument o algun tipus de música d'algun país en concret que hagis dit, me caguen l'hòstia, tio, això... Bueno, llevat, llevat de Cuba, que ja ho, ho tenia més o menys assumit, no? Molt enfilat. En la Índia va ser una experiència... El sitar? El sitar el vaig veure de prop, el vaig veure tocar, no el vaig palpar, la veritat. Em vaig comprar unes tables eh, i vaig descobrir que, tot i ser mig percussionista, percussionista aficionat... Sí, no, això, ho sé, ho sé. Això era un altre, era un altre món i necessitava una, una, una vida no? dedicada a l'instrument, la veritat, un instrument molt complex. Eh? però molt canyero no poder-lo tocar. Vaig estar rebent algunes lliçons simplement per, per enviciar-me sí, un poc de, de, nocions. En les, diferents ritmi, en les diferències rítmiques i tal. Em vaig comprar un bansuri, una flauta travesera... Què és un bansuri? Jo no conec. la... Un bansuri és una flauta travesera de, de bambú, no?, que es toca al través. Travesera. però a més sense, bueno, eh, diguem plana, no? sense artefactes, eh, al natural. No com a clarineta de no, risa, no? Correcte. <laughs> és una, és un, una canya amb un forats. I, I això, i vaig estar també rebent algunes lliçons i, i bé, la veritat és que, clar, jo desconeixia absolutament la música hindú, llevat de coses. Bueno, el que pots sentir sempre més rotllo comercial, que sigui, o lo típic. Tal, sí. I va ser molt, una experiència molt canyera de veure quanta gent, no? Clar, el mestre allí és, és, és un poc com un com el gurú. Com el gurú, no? estava Correcte, pensant. No? El guruji li diuen, no? Mestre, crec que es deia guruji, no? I, i inclús molta gent occidental, però molta gent hindú o d'altres països del voltant, que tenia el seu gurú i el seguien allà on anava aquell per a rebre classes, no? Ja bé. El tenia allà dalt. Sí, el tenia allà dalt, no? I, hòstia, la veritat és que molt de nivell i, i sobretot una sonoritat absolutament diferent de la que... Eh, clar, de lo que estem acostumats quan estàs allà. ¿No te han portado la dolsaina allí? Eh, a la India... La, de, la, de que, la, que, tenías que durar así, cabrón, y se India. te va a olvidar. No se me va a olvidar, me la vais a dejar. Me la vais a dejar en, en un concert. Quedarem más sin les ganes de... Jo, no, que te que mi cara i portaré la dolsaina, veuràs tu. Es va quedar en el camerino del... El, el concert de, que feien allí en Barcelona. Del Cruïlla, de Zoo, i ells la van baixar a València. Van baixar tota la meva motxilla amb la, amb la dolçaina dins, gràcies a Déu que no estava el passaport, que, que el tenia no, l'altra... Que no te passa com a salva perquè si no no, no, no estaríem tu i jo així parlant. Ja ves. Però bé, bé, no, la Índia molt sorprenent, brutal. I eh, què t'anava a dir jo? I per exemple, tornant al grup, curiositats, clar, quan viatgeu en el grup, què feu? Per exemple, feu, fas un concert, que dic jo, que dura una nit o que siga, i, eh, i la resta de temps és eh, per ahir fent el, el, el, eh, el gamba no, anava a dir, viatjant per ahí, però no és que no m'imagine, 14 o 15 paios, tots ahir... Eh, perquè sí. aneu tot, tot setmana o el que siga? Bé, o... Depèn del temps. Normalment, quan hem fet, quan fèiem, perquè ja no fem, però quan fèiem viatges a Londres, per exemple, jo, jo vaig conèixer Londres 4 hores, saps? Vull dir, eh, Clar, que va ser molt ràpid. Sí, hi havia llocs on ni siquiera eres conscient d'on estaves. A Roma, molt ràpid. A altres llocs sí que hem tingut més sort, hem pogut muntar museu per estar més temps. I ah, perquè ja que te'n vas, bueno, millor per Europa no sé, però jo, jo què sé, si em vas allà a prendre pel sang, jo què sé, deixar un temps per dir, tio, ja aprofitem que estem així per pegar una ulleta. Sí, sí, ho intentes, ho intentes, per exemple a Ecuador pues, que vam estar sis dies, set dies, com a molt. A mi se'm feia curt, la veritat. Ah, normal. Tota la gent té moltes responsabilitats, tota la gent té moltes faenes... Estan pendent de, de, del tema de la música que... Clar, però, però de totes formes sempre tens una, un, unes hores, uns dies per a pegar una volta i, i flipar una mica, no? I, i bé, sí, quan hem anat a Estats Units, per exemple, doncs també vam tindre uns dies a Mèxic i, i colló, ja. doncs si són 15 persones... És que tira, se me fa... Cada ho penso jo dic... Cadascú al final s'ho munta per grupers, no? Qui primer baixa i es troba algú almorzant, doncs... Pues, Ale, va, anem antes de que baixin els demés, perquè això saps que sempre Clar, si seran més hores d'esperar, no? me digueres que vingueres, eh, fa dos anys o per ahir, no? Mm. Estagueres, que vingueres així a, a Tailàndia i tot el rotllo. Sí, vam vindre jo i Sara, que era la meva companya aleshores, i bé, vam estar a Tailàndia, vam estar al... Bueno, vam tindre un problema a Tailàndia, vam furtar el passaport i uns diners, un autobús, la típica història. Això ens va retrasar un poc, ens va fer un canvi de plans, eh, després vam anar al Vietnam, vam recórrer tot Vietnam i després vam baixar per Laos per tornar a Tailàndia. No sé si vam estar dos mesos ja o dos mesos. Guai, no? La zona de per ací, la a zona mi, d'Àsia... A mi m'encanta, sempre des del viatge a l'Índia m'ha encantat eh, Àsia i el sud-est asiàtic des que vam anar a Tailàndia m'encanta. M'encanta el menjar, m'encanta eh, el clima, m'encanta m'encanta tot, no? I, I el d'enguany, què? El d'enguany és curtet, és un viatge curtet, més que un viatge jo dic que són unes vacances, perquè ja, és un mes, és un mes i un mes, és un viatge que considere curt per a les hores que, que, que tens que fer de vol, però està sent molt profitós i m'està servint molt per posar distància, però sobretot per conèixer un país que, que, molt, que, que no tenia que no tenien el punt de mira, no? Ja, si jo quan em digueres, no sé què fer, si anem a Malàcia o Indonèsia, Buah, jo a Indonèsia encara no he anat, no tinc ni puta idea jo, però si vens així... Clar, va ser un poc perquè tu em vas dir, va, estic en un lloc molt especial... Clar, tampoc m'havia... No estava en un moment de, de viatjar soles, eh? no m'apetia massa el rotllo de soles una altra vegada, no? Però bueno, estar així, tirar l'ancla i... Claro, jo, jo tenia clar que arribava així, a la, a la illa, i aleshores pues, vaig dir, xe, pues, faig 15 dies abans, Tampoc vaig fer plans, vaig arribar a... Sí, sobre la marxa. Vaig arribar a Kuala Lumpur, no, no tenia ni guia, no, no havia mirat ni siquiera com anar de l'aeroport al, a la ciutat ni on tenia que dormir, no? Vaig baixar allà... I dic, vaig... ja estic així. I dic, ale, ja, a veurem. <laughs> a veurem per on tire. Vaig conèixer a una penya d'Alacant, una d'elles una xicona d'Agres, em van dir, no, millor si agarres el tren aquell. Vaig agarrar el tren i em vaig plantar. Ves a Chinatown, que és on van tots els viatgers. A la sopa, que té molt a tu de fideus. I això, i, i <laughs> vaig anar a Chinatown, vaig pillar l'hotel, que sí que havia vist l'hotel prèviament, i ja està. I, i... I la illa esta, què? Bueno, això... Com descriuries? Perquè Bueno, estem a una illa que, que des de Comochila ja portem així, vinguérem l'any passat i eh, no m'he escrit res perquè tampoc volíem donar-li Eh, és que és una tonteria. No volien donar-li molta promoció, però això també és un secret ja a veus. Eh, molta gent ja coneix la illa. Però a l'hora d'escriure, jo encara no tinc clar com anem a escriure sobre, sobre esta illa. Tu com, com l'has vist? No sé, quina impressió t'ha donat no, per, això? Per a mi ara mateix, després d'haver anat a molts llocs, a molts, a molts llocs bonicos, preciosos, eh, l'ambient que es viu així a mi em recorda el que vaig viure a eh, les primeres vegades a, a Formentera, però menys encara, no? És a dir, menys gent, poc explo o gens explotat, amb una explotació molt, molt sostenible, molt integrada en el paisatge... Que dure, que dure, perquè ja veurem. Amb una actitud del viatger que ve, amb una tipologia de, via... de, de, de motxiler... Un altre rotllo. Una tipologia molt respectuosa també amb l'entorn, amb, amb la de més gent, amb, amb sabor local, amb gent local que també molt respectuosa, amb, amb, amb moltes ganes d'interactuar, de, de, de, de conèixer d'on vens, igual que tu tens ganes de conèixer d'on venen ells. I bé, molt, molt bon ambient. Potser no és, no és el lloc més meravellós del món. Eh? Ja, eh? sí, ja, la illa és bonica, però tampoc és que siga la més bonica. Clar, potser n'hi ha, ha illes més boniques. Segur però des de luego del sud-est asiàtic, molat, eh? del sud-est asiàtic és el millor que he trobat eh, de lo millor que he trobat i d'Índia i tal. Tindrem que escriure al final de... Bueno, es pot escriure, pues, diguem-li d'altra forma. Jo suposo que, que la gent no? que, sí, vulgui, ja sabran, que vulgui vindre pues, ja, ja sap com buscar-se, no? però sí que és cert que, que, que a mi també m'ha costat eh, no? arribar, a tu et costaria arribar, a l'altre... Sí, jo de casualitat ens deixaren caure així i em caguen, hòstia. L'ambient és el que ens va atrapar més. Vull dir que, que, que potser no, lo important no és tant el posar el nom, sinó que si realment tens ganes... Trobar un lloc especial que se te faci especial i potser així l'hem trobat. I que si realment la gent té ganes de conèixer, ja farà l'esforç de, buscar de, buscar el seu camí, no? I de yeah. trobar-lo. I, i, I a lo millor no troben este, però troben un altre, perquè en definitiva mm. llocs com este deuen haver molts fer-ho així. I, I es pot compartir l'experiència, però és millor no, no, no, no, no posar de moda les coses, sinó que la, que la gent que vinga pues, pues siga perquè... Que la descobrís, descobrisca, però hi ha molta penya també que, ve així, que se tira 3 o 4 dies, se'n va, diu, bueno, una illa més. Clar. Sí, Recomanem jo, que vinguin més temps. Jo crec que... Tu tornaràs, clar, tu ja ho has dit. Jo això ho tinc clar, que, que ara, doncs pues mira, entre Ontinyent, la Vall de Gallinera i cap... Ah! <laughs> Quasi. I cabró, no? Anaves I cabró, on dir la Vall de Gallinera i, i l'illa de Cotó. Per cert, què estàs fent per dinar avui? Estem fent arròs caldós, jo. és una tradició que tinc quan viatge, que és... Que és el que me... estàvem parlant d'antes. Conta'm això de que tens una tradició de, de, de cuinar. No, doncs quan, quan vas a llocs... recordo quan vam estar a Palestina, quan vaig estar en Varanasi, en l'Índia, vaig tirar 20 dies allí, vaig coincidir amb alguns amics bascos i tal, Eh, després també eh, a Tailàndia també vam a Pai, vam estar uns 3 o 4 dies. M'agrada, pues, si n'hi ha bon rotllo i a la vegada... Anem a fer un arrosset. Sí, m'avellís, pues, igual que m'encanta el menjar d'ací, m'encanta conèixer m'agrada molt conèixer la, el menjar d'ací, doncs m'agrada que coneguin... Aportar un, poc... un poquet d'idea. Sí, m'agrada explicar-los, mira, doncs això és el que fem allà, tal, i, i, i a més molt a gust perquè m'agrada molt cuinar i... i... Ja, jo així diguem de fer una paella, però és que si no tens la paella per ah. fer-ho, dius, hòstia, i verdures ja les afigui, quan has sí. anat a comprar, que... Però és que el més apassionant de tot és l'anar a comprar els mercats, jo crec que és on està la vida, la no? gràcia, eh, ja. Lo que le falla a este ya, que le falta Ah, pero no se puede tindre todo, no se puede pero el mercado el tens a al costado. Sí, Creues la barqueta y ya está. Bueno, ¿qué tal está la casa allá de la illa de Cotó? que Mira que vindre así y tindre casa allá, això... Y no una botella, en no? en a Salva, eh? <laughs> Salva. En quan... En Gracias a Forraque. En cuántos en has trobat tu casa allá? En el único en Palestina, en el barrio armeni cristia que tenía una cosa que grec... es diu Arak. Arak ah, que es... Ah, bueno, sí, es tipo... Arak es día sí. crees que sí, es una es anís, anís, En Grecia sí que tienen una tipo casalla, que sí que una me M'ho un chaval así ah, en Grecia y no sé qué jo, sí, sí. Un pares le portaven una y al bar una, ah. una botella, que pareixia un pitxeret en eh, una ansa i tot el rotllo. Pues en, i era... pues en el Cuts, en Jerusalem, van trobar també Pero, en cap lloc més hem trobat Casalla i arribar així tindré... Dos botelles. Dos botelles de Cervero, que s'ha de dir que no sóc molt aficionat a Cervero. Eh? Però com estava, més de tenis eh? o de Limiñana. A tenis li vas portar jo a Calla l'any passat, una, Però una de tenis. Estava de puta mare. Però jo sempre dic que la tenis és més comercial, és com la, la, està molt bona, eh, indudablement. Però la Cervero, tio, que és més més barata no, i tot el rotllo. Cullera, pot ser més. És de cullera, és, de cullera. cullerota. La cervesa. La cervesa. Bueno, que ens hem ficat a xerrar allà a la platja i ens han quedat, ens han quedat sense, sense, sense de so de la càmera per acabar l'entrevista. I així, en el, en el arrosset que està preparant l'amic, ya la entrevista, Bueno, ha sido un placer Tani, muchas gracias Eh, Zeki, tota la familia De... Zeki, asómate Zeki, va, que se te vea. Aquí tenemos ahí el, aquí tenemos el equipo. de Burgos y León con amor. Ya ves, vamos a... El equipo valenciano y nos deleita con Sí, con, una, con un arrocito. De, la tierra. Vamos a terminar con el arrocito, ya os contaremos lo bueno que está, eso ya aumentamos un poco. Y eh, nada, te vienes otra vez a la isla de... Eh, cuando quieras, ¿no? A la isla de Coto. En Filipinas. En Filipinas. <laughs> Venga. Venga, vamos allá. Vamos. Vale, pues, Teki, hacemos lo siguiente.